時は千年前京の都の春の隣愛しき人に恋焦がれ儚き定めに袖濡らす麗しき歌姫の物語あなたを古の舞台へ誘い美しくも悲しき恋路が今始まる泉式部が目立つき今ひとたびの人に You 其实都来。 中に身を今でも涙で踊りつる想いをみそと文字にのせ今宵も りがとうございました。デロイトトーマス花水木の皆さんありがとうございました、えー、こちらでアンダー20部門の、えー、チームが全て終了になります、えー、続いてからは